Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Boka Gra, dzisiaj jest ze mną Rolek mhm. y, Dziś wam zaprezentuję serwer Dopek Craft, zapraszamy do oglądania Tutaj mamy regulamin Tutaj administracja Tutaj villagery Y, itemy na gildię. I craftingi. Resztę zobaczycie jak wbijecie. Nara, cześć!